ಹಾಯ್ ಗೈ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಜೀತೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಬರ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಡಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೀರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಗಾಡಿ ತೊಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ oh I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say to be what I want I'll keep dreaming on And I stay strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming game face on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, doing me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack No, it's not how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on feeling alive Nothing in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time Blurry street lights, work as a guide To memories that we're making tonight Oh yeah, we'll make it tonight guys ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿದು ನಂಬರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದಿಗೆ ನಮ್ಮದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತೊಗೊಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಏನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾಯ್